Poštovani gledatelji, dobra večer. Ja sad ne vidim ovu kartu koju vi iza mene vidite jer je ona elektronski dodana u našoj režiji. Ja sam prije imala jedan mali monitor ispod kamere na kojem sam mogla vidjeti što se iza mene dešava. Međutim, zbog nekih, ajmo tako reći, pogrešaka u financijskom poslovanju televizije Bumerang, mi smo taj monitor morali prodati. Tako da se ja sad toplo nadam da vi tu kartu vidite. Kad sam već rekla riječ toplo, želim vas razveseliti da će sutra u cijeloj regiji biti vrlo toplo i vrlo sunčano. U istočnoj Slavoniji, to bi trebalo biti negdje ovdje, u jutarnjim satima očekuje se mjestimična naoblaka, no to se njih ne tiče jer naša lokalna televizija do njih ne dopire. Dakle, u cijeloj regiji vrlo toplo, vrlo sunčano i mogu vam toplo preporučiti jednu laganu šetnju uz puno svježeg zraka i pitke vode. Želim vam ugodnu večer i doviđenja.